Aquest mes de desembre i com a acte previ al Nadal es va poder veure a la sala del Centre Cívic l'espectacle musical Cooperem o competim, adreçat a famílies de la mà de Ramon Roma. Un espectacle amb jocs i danses que interaccionen amb el públic, on els més petits van resolent dificultats, tot donant importància a la cooperació nord-sud per tal d'assolir el desenvolupament dels països. O bé una dutxa, xof. Vinga, picant de mans. Quan comences un bon dia des del temps... Fa set anys que impulsem el concurs de podcast Contes del món, que és una iniciativa que convida a petits i grans de parla catalana a recuperar contes populars, contes tradicionals i contes de creació pròpia que ens parlin de realitats socials d'avui en dia, però també de, dels nostres avis i àvies o fins i tot una mica més enrere, no? Per tant, conèixer el present i el, i el passat per transformar el, el nostre futur i pensem que a través dels contes doncs és una bona forma perquè aquelles persones que venen d'altres indrets, primera, puguin compartir doncs, la seva cultura i per altra, doncs, nosaltres que també vivim aquí doncs, podem recuperar aquelles històries que, que són pròpies dels nostres temps i, o dels nostres ancestrals. No? I un pèl. I quan em va semblar que dormien, vaig passar per mig dels barrots vaig entrar a la casa. Sí. Vaig destapar aquest drap i a dins la gàbia hi havia l'ocell. Estava espantat. Apretant-se els barrots i que em mirava amb uns ulls jo vaig tenir pietat d'ell. Sense fer soroll, vaig agafar la gàbia i vaig caminar cap a fora. Bé, doncs l'espectacle que veureu avui és un espectacle que ja des d'un principi és cooperatiu, perquè va estar creat a partir d'una cooperació entre quatre animadors i l'entitat Comunicació Social. És un conte tibetà, un conte tradicional tibetà, que li hem donat una miqueta forma perquè la resolució del conte només sigui possible amb la col·laboració de la gent que ens ve a presenciar l'espectacle, que ens ve a participar. Amb aquesta cooperació podem resoldre el conte, però si no hi ha participació, aquest conte no es resol. Aquella veu terrible que tenen els gegants li va dir Tu, com has arribat fins aquí, en els meus dominis del vent? No, és que eh, jo estic buscant l'ocell de la felicitat i m'han dit que és muntanya amunt. Doncs per aquí no hi pots passar pas i si t'atreveixes... Perquè és molt important que posem cullerada en les coses que ens passen al nostre entorn, en les coses de la vida diària, perquè si no és així, la vida ens passarà com si no haguéssim fet res eh, per ella. No? Eh, és un espectacle doncs, amb un conte tradicional i cadascú dels quatre animadors que els anem fent eh, el personalitza una miqueta amb cançons, amb, amb, amb maneres d'explicar i això i som l'última baula de la cadena, perquè la primera són precisament els nens i nenes que han estat fent el treball de recull d'aquests contes, treballant a les escoles i tot això, i som l'última baula que torna a remetre en aquests nens i nenes perquè els hi presentem algun recull d'aquests contes que s'han fet eh, per aquests llibres de contes de comunicació social. Però molta sang, eh? Ella no podia caminar. Després d'haver fet tot aquell tros, tot aquell tros d'allà. I sort em va tenir de l'aigua, de l'aigua de l'aiguader. Aquella aigua la va fer servir per curar-se els peus. Se'n va posar una miqueta a cada peu. Eh, avui és un dia especial eh, perquè estem amb moltes famílies de Santa Fe del Penedès i tot just d'aquí uns minuts farem un espectacle, l'espectacle que operem i competim, i, i això l'Ajuntament no ho ha dit encara, però al final de l'espectacle eh, regalarà un llibre i un disc com aquest, perquè es veu que moltes famílies d'aquest de, poble del Penedès doncs, han escrit, han dibuixat i han explicat en àudio contes, contes procedents de, de l'Àfrica, procedents de, del Sàhara, i tot just amb, amb l'AMPA de l'escola Les Moreres, de Santa Fe del Penedès, d'aquest poble, doncs han quedat finalistes en aquest llibre i en aquest disc, i estan molt contents i molt contentes. I hem vingut aquí i per sorpresa al final de l'espectacle doncs, els hi donaran aquest llibre que també forma part de, del seu patrimoni, no? en aquest cas material. Perquè no ens oblidem res de res. Què més hem Aigua. Aigua. 2005. Dagen 15 varje morgon. Glo, glo, glo, glo, glo, glo. Glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo. Venga, pega la mano. Si marchen, transcursión.